lengan pendek lengan yeah. pendek pakai tudung dia ni ini banyak pendek kat ni nak naik kereta boleh tahan kira naik bah oh, naik bah Kalau kalau duduk dah berdiri pegang gitu nak nah, kita duduk main iPad sebelah ada nak nak nak tolak tolak ulu tiok pun dia pula <laughs> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies and gentlemen, please welcome Performance by Abang Dikin Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Oke, setelah tiga hari ya, setelah tiga hari saya belajar gitu cuy. Saya belajar untuk sedikit memahami uh, dialog atau apa bahasa ya, bahasa dari Terengganu. Ini kayak Terengganu ya. Kalau saya apa namanya pelajari, Terengganu itu hampir sama ya bahasanya dengan Kelantan gitu cuy Mungkin ada sedikit perbedaan ya, mungkin ya, mungkin ada sedikit perbedaan yang saya apa namanya saya tangkap cuy karena saya, e, eh, beberapa hari ini saya banyak-banyak menonton ya video dari Ustadz Azhar Idrus cuy ya. Saya ada beberapa video original ya. Saya langsung ambil dari YouTube beliau cuy. Dan saya banyak memahami dan sedikit mempelajari dari segi ininya cuy, persamaan dengan bahasa Kelantan gitu ya. Tapi kayaknya sama sih kalau menurut saya cuy ya, hampir sama sih. Atau memang Ustadz menggunakan e, bahasa Kelantan kah atau gimana? Tapi kayak saya belajar bahasa Kelantan gitu cuy dan alhamdulillah saya sedikit memahami jadi kalau e, masih ada yang terlupa atau saya memang tak paham sama sekali saya akan bertanya kepada korang cuy di video ini dan saya sudah berusaha cuy saya sudah menonton berapa video dari Ustadz ya demi untuk mereaksi ini first time cuy ya saya first time uh, ingin mereaksi gitu ya kalau menonton saya sudah tonton berapa video dari Ustadz cuy dan tak berlama-lama lagi cuy ya kalau memang suka dengan video ini silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah cuy ya tinggalkan komentar di bawah seperti biasa kita akan menggali lagi algoritma YouTube cuy oke di sini sini saya sudah menyediakan videonya. Ini videonya memang sudah lama banget cuy. Ah. Awal-awal mula saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat gitu cuy. Banyak yang menyarankan saya untuk mereaksi ini cuy. Nah ini saya sudah simpan, ini videonya saya sudah simpan lama banget cuy. Yang mana judulnya itu adalah uh, Zizan ya. Di sini dia kolaborasi dengan Zizan ya. Zizan dan Ustadz Azhar Idrus cuy. Ini full ceramah. Uh, saya nggak tahu lokasinya di mana gitu cuy yang pastinya ini kayaknya kalau kita lihat dari thumbnailnya di dalam sebuah lapangan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini adalah kolaborasi yang sangat menarik karena saya fans banget dengan Zizan dan kita first time ingin mereaksi Ustadz Azhar Idrus cuy. Langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap cuy. Uh, durasinya panjang juga cuy ya. Seperti biasa cuy ya, durasinya kena panjang, korang harus siapkan kopi uh, Milo atau teh tarik dengan snack baru kita tengok ini cuy dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga, dua, satu, Boom. Ya. baik. Sebelum tu kita sebelum okay. Ya, Syafiq saya dah berdebar ni ada sebelum yang seterusnya. Kita ada segmen yang seterusnya. Saya yeah. berdebar. Sebelum kita nak ke yang seterusnya kita nak ini panggil kita punya Wah, ini, ini ada Dataran Merdeka syah Alam. Oh di Selangor 2002. Oh 2011 ini cuy. 31 Desember ini ini akhir tahun ini cuy. Oh berarti ini acara akhir tahun kalau nggak salah cuy ya. Saya nggak mau sota sih, sok tahu gitu cuy. Tapi ini di Selangor cuy ya. Benar nggak? Ini di Selangor ini cuy, tertulis di sini cuy. selebriti. Artis kita, saya jemput makcik-makcik, pakcik-pakcik yang hot belakang sana. Orang mari depan. Hmm. Ah, mari ah, depan ah, sikit. Mari depan. Mari depan. Mari depan. Mari depan. Mari depan sikit. Isau lagi dok dang, dok dang. Dok dang, gini, ah. gini. Gini. Hot, hot mari depan, ne? Ne? <laughs> Hot, ah. hot mari depan, ne? Eh? <laughs> Tapi susah tuan-tuan dan puan-puan untuk surat lepas ini kita benarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk berada di atas pentas tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi boleh naik sekarang insyaAllah. Ah, jangan atas pentasan nanti belakang tak Aha, nampak. Kita punya 70 sebenarnya akan duduk ba depan. Yeah. Banyak banget. okey. Okay. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu saya nak tanya, ada yang datang daripada Pahang? Kejap-kejap, Syafiq entah orang mana? Saya orang Pahang. Orang Pahang, okey. Tak apalah orang Pahang. Orang Pahang, tepukan untuk orang Pahang. Ya, yeah, saya okay. orang Pahang eh, untuk Syafiq. Sekian dia maklumkan. saya orang Selangor. Berikan tepukan untuk orang Selangor. Uish. Oh <laughs> berat nan nang dia. Oh. Tak memang. Dok kita dok Selangor lah ni. Ah. Berat sebelah dah. Oh berat nanti Tapi kita buat konsert di Pahang nanti boleh tuan-tuan. Boleh insyaallah. Oh tu aku tak nak jadi MC lah. Oh tak apa tak apa. Sila sila sila. <laughs> Okey. Murah ya tuan-tuan eh. agak-agaknya mungkin dah bersedia untuk segmen seterusnya. Ini MC-nya juga saya baru. lihat cuy siapa ini MC-nya. Sebab dia ni mai dari jauh. Ah. Bagi ah, dari mana demo? Banyak. Oh dia cakap Kelantan. Oh, berat. Tak kenal lagi ni. Ustaz tak kenal ustaz ni, ustaz. Ah, uh, mu ni sebut ustaz. Marah dia marah. Ya. Dok, mu sebut ustaz. Kantor ya ustaz. Dok, dok, kita baru nak start. Oh, baru kita nak baru start. nak start sebenarnya. Tak ni, be. Dia dia dia ada dua ganu. Zizang atau ustaz. Oh, demo ya, nah. Ah. Zizang dengan ustaz ini sama-sama dari Terengganu, cuy. Ah. Maaf ya saya ini main belasah sudah. <laughs> Minta maaf. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Dengan ini, dengan, bismi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempersilakan Ustaz, Ustaz Azhar, Azhar Idrus. Eh, Idris, Idrus ya. Idris, Idris. Kalau lihat muka-muka Ustaz itu, hidungnya tuh Arabian banget gitu ya. Arab, tinggi banget. Matanya sipit gitu cuy. Ini kayak campuran gitu ya. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيئنا وزكننا مولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله Sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu ta'ala dengan limpah dan kurnia kita semua dapat berkumpul di tataran Shah Alam pada malam ini. Tak ada hujang, langit terang molek. Terang molek. Saya ingat ke dalam seribu orang ya malam ni? Uh, pas ah. banget ni sih. Banyak banget. Seribu orang. Banyak sih. <laughs> sebab lalu dekat ICT tadi nampak kereta dekat 30 buah dah 30 <laughs> buah jadi alhamdulillah orang muda geng kita iya iya iya orang muda geng kita Eh, yang datang banyak muda-muda juga ya. Malam ni oh, Ustaz nyanyi ke dia ya <laughs> ha. Kayak konser ya. Dia tu mesej tanya dalam BBM, tanya dalam Facebook. Dia tu mana ni nyanyi ke? Hmm. Pasal dia tengok satu banner tu hiburan. Oh, ha? benar ya. Persembahan hiburan oleh Ustaz Azhar dia tu. Ha. Tadi ada pula turun kereta dia kata nyanyi lagu benda lah ni. <laughs> Kita kata tengok baju abah. <laughs> Ya ya ya ya. Tengok baju. Season mana ya? Eh? Ya? Yeah? Ya? Yeah? Ha. Nyanyi kita malam lain ya. Dah ingat bawa seluar. <laughs> Ingat bawa seluar. Jadi tadi ada daslok, hiburan, ada nasyid, ada zikir. Oh, sebelumnya sudah ada ya. Slok Maksudnya saya malam acara-acara ini macam sokmo. Iaitu daripada email-email kita kumpulkan ada beberapa soalan menarik lah berkenaan dengan countdown. Nah, ini ini. Saya akan jelaskan sedikit, Cuk. Uh, eh, kelebihan atau perbedaan Ustaz yang lain dengan Ustaz Ashar Idrus adalah dia tuh kayak eh, kalau di Indonesia kayak ini cuy Ustadz apa namanya ini uh, Ustadz Abdul Somad gitu cuy dia lebih memang uh, ceramah asli ceramah agama ya dan men menjawab beberapa pertanyaan hampir sama gitu cuy kelakar juga pokoknya ya iya Allah. persi persinya ini cuy soalan itu telah persi Malay, apa yang ya, persi Ustadz Malaysia akan jawab pada malam ini boleh nah, pertanyaan jawab <coughs> panas pula rasa tak. Hmm. Lama tak naik atas petah eh, pun. Oh, <laughs> kali terakhir dia itu dengan siapa? Maya Karing rasa. Eh, <laughs> Maya Karing. Jadi insya-Allah saya akan menjawab beberapa kemuskilan daripada orang-orang muda kita berkenaan. Muskilan. Soalan tu istimewa juga lah. Lebih kurang 6 atau 7 soalan berkaitan dengan hiburan. Ah, masalah okay. sambutan, sambutan. <clears throat> masalah uh, menyambut tahun baru Masihi. <clears throat> dan mungkin ah, dan ada selebihnya uh, boleh lah. Hmm. Boleh. Lah. Buat mari sungguh kipa. Padahal awak lolok eh ni. Ya. yeah? Ramah Ustaz Jadi kita ya? tunggu ada seorang yang akan baca soalan. Ada bagi dah. <laughs> Ha? Ha? Assalamualaikum Ustaz. Ah dia datang. Waalaikumsalam. Uh, berjumpa, berjumpa sama-sama dari Ganu. <laughs> Susah. Dampak sih. Jadi apa soalan tadi? Oh, salah. Lah. Assalamualaikum semua la mira. hidung sama, hidung sama. betul ya, betul. Hidungnya sama tinggi. Cuma yang saya aku sikit. <laughs> Kita pun pasal gesedung tak? Asal kecil je. Makan belacang besar sikit. Ingat JKK mana ni. Aduh. Harusnya olahraga dulu ini je, olahraga rahang. Wih, eh, kenapa itu? Ada, ada apa? Macam Aaron Aziz tau. <laughs> Macam Aziz Atta lah. <laughs> Aziz Atta. Okay. Uh, ni, mana Ustaz? Kita nak mula sekarang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terharu. Apa khabar? Datang Assalamualaikum semua. Sehat ya? Okey, eh, jadi banyak malam ni saya uh, dapat email ya daripada uh, email daripada pengemail pengemail lah. <laughs> Uh, uh, di mana soalan-soalan oh di mana tu? Oh. <coughs> soalan-soalan ni di email kepada ustaz. Saya pun ambil password ustaz, password. Oh. <laughs> Lepas tu pun saya soalan ni dapat sini. Saya boleh baca soalan dia ustaz eh? Jadi soalan pertama saya tak lah nama dia, siapa dia. Tapi yang bertanya kan, saya nak tahu hukum sambut countdown. Bukankah hukum? ini perayaan orang bukan Islam? Soalan dia Ustaz. Jadi bagaimana jawapan dia Ustaz? Hukum Soalan pertama dia tanya hukum berkenaan dengan countdown. Count. Countdown. Dia kata bukankah ini perayaan orang kafir, perayaan bukan Islam? Countdown tu kenapa? <laughs> saya, juga, saya juga ketahu gitu ya. Come come come down. Come come down. down. <coughs> come down. Come down. Come down. Eh? <coughs> Mari apa? Count tu kira lah. Down ke bawah. <laughs> kira ke bawah. Come. Dah kenapa? Dia ni uh, macam ke sambutang lah. Oh. oh tang. Kira apa tu? Dia kira macam ke kalau malang uh, apa ni uh, malang uh, 2011 ke 2012. Hmm. Uh, maknanya dia malam tu Oh, malam lah. tahun malam tahun baru. baru. Tahun tahun kita tahu itu. <laughs> Calm down. kecik kecil lah bos kondo. <laughs> dia kira Oh, kira jam lah. Ah, Dari dok tulis watch sini. Dia daripada 2011 ke 2012. Dia tunggu. Ya, yeah, perpindahan kan. ya. Bukan countdown, count up. Iya, bisa. Ha, naik yeah, 11 come, jadi 12. Come. Dok, kita dok tahu Yeah. tak? Tanya-tanya tu kita biasa duduk masjid sok. Ah, <laughs> Baik. Ha, dengar molek. Jadi orang pun ramai dah ditanya mana ni buat countdown juga ni tak. Wan ha ni. Bukan saja soalan awak sini Awak tanya mulut Tanya dalam Facebook Dia kata bukan perayaan orang kapit Kata ulama-ulama ah, ini, Dia ini tahun down ni, bukan perayaan Dunia, masyarakat dunia ni Dia ada macam-macam tahun Tahun Buddha, tahun Masihi, tahun Islam Betul Ada lagi tahun-tahun lain Kalau kita kena masuk di Thailand Saya pergi minum air itu dekat Naratiwak Berhenti minum air Tengok soal kabar dia tahun 4000 lebih kata mana tahun 4000 lebih nah ha, takut salah sok khabar salah dak tahun buddha 4000 lebih jadi oh, tahun oh, masih ini buddha. oleh orang barat kita menggunakan tahun awal muharram tahun islam kalender hijrah kita hmm. jadi yang jadi yang haram tu bukan maknanya daripada tahun lama ke tahun baru ikut kalender masihi Harang tak harang ni perbuatan kita jadi cara sambut tang itulah yang menyebabkan haram. Macam kata babi hidup congok atas busuk. Nak nyengung babi. Tak haram hukum dia. Yang haram tu makan babi. Ah ha, betul ya. Haram. Jadi haram ni perbuatan kita. Nampak? Al-muta'alliku bi af'alil mukallaf. Yang berkait dengan perbuatan manusia. Jadi cara sambut tang tu yang menjadikan haram. Dan oh. Nah. Ha. Cara eh, menyambutnya nah, itu, Cik. tahu benda dedah aurat tapi nolong macam beruk jatuh lapar ya budu. Nah. Itu baru jadi keharang. Subhanallah. Datang tini. Jadi kita ni Alhamdulillah malam ini nampak satu alternatif. Kita puji pihak penganjur memberi pilihan. Nak pergi duana malam ni eh. Nak ha, ada di dataran Shah Alam. Ya. Yeah. Ha. Datarang Shah Alam, Datarang Shah Alam. Berbalik pasal babi tadi ya. <laughs> babi ni kena nak nak halal ya, letak Q je, babi Q. Halal tu. Bagus, bagus, bagus. Boleh ngajar tau gitu. Barbecue. Aduh, Zizan, Zizan. Tak payah pergi pon tak? <laughs> jangan ikut, jangan ikut. Gurah, gurah. Kan? Okey, nak tu kepada soalan kedua. Clear ke ada ada soalan nak tanya? Mana berkenaan dengan countdown ni? Ah. Count up, ya? Yeah? Count up. Tahun 2012, count, count up. Count ah, up. Okey, calm down. Ha? Tambah tak? Down. Nak tambah? Calm down. Tak ada, Tak ada. Alhamdulillah. Okay. <laughs> Ya. Jadi soalan kedua, ya. nama tidak diletak juga. Dia soalan yang bertanya, apa hukum main bunga api? Ah, kembang api. Ada dulu ni soalan dia ni. Main kembang api. Apa hukum main bunga api, Ustaz? Bunga api, bunga api. Kembang Malik api. Malik ya. soalan ni, pasal malam ni orang tembok bunga api. Dekat mana? Oh, malam tahun baru ini, Cik. Pendek eh. panggil? Ah. JKK. <laughs> M MKCC. KLCC. KLCC. Ini tembok bunga api. Baik, ulama-ulama mengatakan setiap perbuatan yang membazir dia tidak ada harus. Hak membazir dia tak ada harus. Wajib dengan sunat kau hak jauh lagi. Benda hak membazir dia pusing antara makruh dengan haram. Oh. Ha, jadi bunga api ni membazir sama ada makruh ataupun haram kalau kita beli bunga api maknanya 2 13 ya 20 ya 30 ya nak main kapung tunjuk ke anak kalau tangga tu makruh tak siapa makruh yang aa, ah, membazir yang haram membazir yang ikhwanu syayatin membazir hak saudara syaitan ialah membazir yang melampau batas ne? bunga api saja 40 ribu bunga api 80 ribu 250 ribu kalau menggunakan duit orang ramah lebih-lebih lagi haram jadi kena hmm. kita jangan sampai haram nampak ne? membazir haram pun, kalau membazir lebih pada haknya jadi haram macam kita pakai jang kita beli jang hak monik 5 ribu membazir nampak season eh Sapa 150 ribu, 200 ribu ulama kata haram. Sapa boleh buat masjid yang dia. Ah, okey. Okay, ah, jadi kalau ratus-ratus ribu cik. untuk bunga api, ini dah dipanggil membazir hak melampau batas. Ya, melampau. Nah, kalau hak bunga api hak 15 riyal, 20 riyal untuk main itu makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'il. Kalau kita buat tak dapat dosa pun. Wih, tapi kalau kita tak muak, boleh pahala kerana kita selamatkan harta kita. Tapi jangan siapa baloh dalam bak mengapi, dia bukan perkara mungkar. Dia masalah amalan kita. Nah, jadi kita beri nasihat pada pihak-pihak berkenaan. Kalau bolehlah, selagi mana pasarana untuk rakyat, untuk kemudahan orang ramai belum lagi lengkap, nak jadi kurangkanlah bunga api hok raga ratus-ratus ribu lagi tu. Nah, ha, penting kan hak rakyat ni dulu. Ah. Makro ya kalau beli tak ada <coughs> macam tu apalagi nah, kalau ah, berlebihan. Ah, kita bunga api ngecung ngecung ngecung ngecung. Ah, ngecung ni ada kalanya haram. Haram kau ni. Kalau siapa <laughs> putu tangan haram. Putu tangan bini. Bini main. <laughs> Putu jari bini dua. Oh teruk. Allah. Laki sepita dah, dah adik dah laki. <laughs> Jadi ada satu orang tu dia Tok tua dia ni jenis tak boleh bangun dah tapi berahi bleber. Nampak? Bleber tahu tak bleber? Apa bleber? Bleber membebel, membebel. Ha. ha. Orang putih panggil tok somas. Ha. <laughs> Jadi popek popek popek tak cakap nak larang. Bunyi sama mulut jadi nak tidur tak boleh. Jadi yang natu hok baik ni seorang ni ni beli ngecum bola ni cucuh kat tok tua nampak senyak tu siapa akan mati <laughs> ah, dia kata dosa buat kerja lagu ni Neh, kuat ngecum bola Neh, ah, jadi bunga api kalau main hak biasa makruh kalau melampau batas siapa ratus ratus ribu hukumnya tak layak tak syak lagi pada haramnya wallahu a'lam oh. oh alhamdulillah berarti kalau kita main dengan harga yang eh, murah gitu cuy itu hit, apa namanya sebutannya makruh gitu cuy bukan halal <laughs> bukan dibolehkan juga gitu cuy tapi makruh tapi kalau berlebihan ya bisa eh, terjerumus masuk kategori haram gitu cuy ya haram Gila, ya. Eh, ini menarik ini cuy Apalagi mendekati tahun baru kan. silap, dok penting bunga api. Bunga tayar tak nak tukar. ha, <laughs> ah, apa babas kereta. <laughs> Minta maaf Ustaz ya, minta maaf. <laughs> Hmm. Sekolah pondok, sekolah pondok. <laughs> Rasing. Kita bawa yang semalam. <laughs> Show semalam. Okey, jadi soalan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, oh ni, saya basir basir bahasa Terengganu eh. Yeah, yeah. Saya berhenti di traffic light Masa lampu merah. Ha ni soalan. Tunggu tunggu traffic light, traffic light hanya traffic light tunggu tunggu saya. Lampu merah kalau enggak salah cuy ya, traffic light, eh, traffic light cuy. Ya udah benar enggak? Apa sih penyebutannya ya? Udah udah benar itu kalau di Malaysia cakapnya traffic light. Uh, eh, traffic light itu seperti itu cuy. Kalau di sini lampu merah gitu ya. Lampu Boleh tak lintas. saya jalan sebab dekat tengah malam. Ha, lagi pun tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang je. Kereta tapi seorang. Ah, ha, soalan dia. Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mana? Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Tengah malam je Boleh tak saya jalan sebab masa tu tak ada orang. Tinggal kereta saya seorang aja. <laughs> Ini banyak sering-sering berlaku. Dok dia tulis Ustaz. Lagi saya je. Soalan ketiga Ustaz. saya faham maksudnya. Kita dok lebong pun. dia berhenti traffic light tengah malam boleh tak dia jalan? Ya, maksudnya ha, menyeberang gitu. Lampu merah. Ini lapu bukannya merah. peraturan. Jadi seorang ni. Ha. Jalan. Jadi seorang. Ya. Yeah. Ha. Seorang tak ada masalah. Tu, dia tanya buat benda oh, soalan gini. Begitu tanya tu. Ha. ha, jadi dia takut harang kau lapu merah. Nah, nah Kenapa katakan, disangkut potkan dengan agama gitu ya? Pertanyaan ini aduh, parah sih. Ini bukannya melanggar, iya melanggar peraturan lalu lintas iya, melanggar peraturan negara gitu ya. <laughs> Bukan kenapa harus disamakan dengan agama gitu. Kita gitu, langgar lampu merah haram, dok haram, langgar tiang lapu haram. <laughs> ah, <laughs> langgar tiang, harta rakyat haram. Neh, Jadi kalau berhenti tengah malam orang tak ada. Dia tujuan buat lapu ni kerana orang sibuk ke tak sibuk? Kerana sibuk. Jadi kalau tengah malam sibuk tak dia sebuah kereta ada. Tak sibuk, dah dah sibuk jalan. Tunggu orang dia situ. Ah betul. Nah, ha, oh. Sebab tu kita kalau kalau maknanya kalau sibuk gitu. Ya. Dia buat terburu-buru tu kerana ada sipang tak betul. Sebab ada sipang yang tak ada kereta macam di kapur-kapur ada sipang. Ada dah kan dia buat traffic light. Dah kereta sebulan seorang itu tu. Tapi lain awak benda. Jadi lah ni dah dia seorang jalan je. Ni kadang-kadang berhenti juga. <laughs> Nak berhenti tak gerak. <laughs> Tak gerak. Kuning kan ha, berik lalu. Nampak. Pukul 2 pagi berhenti. Ha mana tak ah hanya ke lampu merah. Bukan kita nak suruh langgar lampu merah tidak. Nah, ha, tapi masalah hukum tu hang. Nah, ha mayaso rabang garik <laughs> baru nak mayaso. Nah, orang bang Zohor baru nak mayang subuh. Hmm. ha, <laughs> dah. Tapi kalau hak undang-undang hak manusia tu berhenti tengah malam, dia buat main sibuk. Masa sibuk untuk maslahat orang ramai. Dah kita berhenti tengah malam, tunggu buat benda situ. <laughs> ya, betul, nah, betul. Masuk dia Dia nak langgar tak berani. Takut trafik ada. Trafik benda kau tiga bagi. Trafik ngigau tak kata. ha, <laughs> ah, mana tidur dah. eh, berhenti tak berani. Kita kata jalan. Eh, tak leh start pasal mana tahu kok trafik lalu atu didu kalau <laughs> kata tu ha, ini masa jadi masalah gini dalam bab peraturan hukum dunia ni hmm. dibuat untuk maslahat orang ramai untuk menolak mudarat nah, betul bila hmm, tidak betul. ada mudarat dia ada tersamuh dia ada lebih kurang pada peraturan manusia yang tak ada tawa menawa ialah hukum Allah yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita Ramai oleh Islam banget. oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tak ada orang, jangan terus Tengok dulu kiri kanan, depan belakang, nak ha, jalan. Lama-lama jalan-jalan, gelekuk. Nak, nampak tak ada orang hmm. kadang-kadang. Eh, yang banyak insiden itu tak ada orang. <laughs> Berek, lekung. Pala lekat celah mak kat lori. Nah, ha, Allah mana. Ha, ah, tu dia. Ni malam-malam berhenti. Siapa tu boceng baru tahu. Tak? Kan? <laughs> Sempurnakan saya. Oh. <laughs> Dia hantu bodoh. Lari. Hantu bodoh. What does that what does? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya Ustaz eh. Soalan keempat. Betul ke ada orang kata muzik alat muzik tu najis? Ah. Mana? Alat muzik. Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Najis. Ah, dia ada soalan ni dia kata betul ke tak alat muzik tu najis? Alat muzik ya. Betul lah. Memang najis. Getah hok kena tiap ayam. Gua gak nyangka Ustaz bisa jawab itu, Cik. Saya tadi berfikir oh berarti selama ini benar gitu ya najis gitu jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh kok benda yang keluar daripada kemaluan oh. darah no. binatang hak najis dua eh, anjing babi dalam mazhab syafi'i nampak binatang-binatang lain hak mati tanpa semelih menaikkan manusia hayawang, uh, eh, ikan dengan belalang hak lain kalau mati najis alat muzik ni kita tak dengar lagi najis Napa? Ha, <laughs> ah, pegang piano kena basuh tangan. Apa? <laughs> Pasal nak sembahyang lagi. Nak, nak dok mana basuh kaki tu? Nah, kita gigi-gigi uh, eh, rebana ubi tadi. Tak. <laughs> ha, ah, ah, jadi pelik benda kita tu nanti bukan. Ne? Jadi hak salah bukan zak gitu. Ne? Bila kita pergi main tu, siapa dah ingat ke semayang bang? Dah ingat kepada perintah Allah. Di situ hmm. menjadikan harang. Ne? Ha, lah kalau kita kata harang, harang, harang, sok mau tak tahu ke benda, nak jadi benda yang tinggal. Nah, kalau benda ni tak molek, Allah tak akan sediakan kepada kita. Sebab tu kalau tengok, dua perkara yang manusia suka. Nah, yang manusia suka lah. Muzik dan nyanyian. Betul. Muzik ni bunyi-bunyian. Betul. Dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata harang, tak molek, tak boleh. Dalilnya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Dalam mana-mana kita hadis pun dalam bab nikmat syurga ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Mm-hmm. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak moleknya orang yang bawa muzik tu. Bukan muzik tu. Oh. <coughs> Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok kita budak-budak tu ikut ke muzik siapa. <laughs> Siang tengok ke dia. Layang ke muzik siapa dok semayang. Tak apa-apa jadi bodoh ke ke. Nak orang mana muzik dengar got lagu tapi pergi dengar orang ngajar. Boleh kenal rukung soh semayang, batas semayang. Ni muzik pagi, petang, siang, malam. Lah lah dia tak kenal siapa diri dia. Kenapa dia dicipta. Nah, apakah perintah Allah? Apakah tugas sebagai khalifah? tanggungjawab dia dengan anak bini dia dengan negara sama-sama jiran sekapung dia tak erti kerana music, music. muzik nah music, music muzik sama berlebihan nah, ya, jadi yang lupa. haram yang yeah. salah yang tak <coughs> boleh ialah manusia yang melayang music itu hmm. dalilnya yang masuk neraka gaji getar ke orang orang yang masuk neraka gaji derang ke orang tak ada lah mana-mana lagi jumpa di Padang Masyab, jujur piano nak masuk ni aku. Orangnya. Nak. Mereka awak tanya dah mana ni? Neh, piano, drum, kita masuk ni aku. Piano kata, oh, tak mayang itu. <laughs> yang masuk ni aku siapa? Orang. Orang, orang yang <clears throat> main muzik. Jadi dia tak kena kendalikan muzik, dia masuk ni aku. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Tak. Tak. Nampak? Ah, salahkan diri dia. Sebab tu kalau kita ni ada nah basic. Basic ni mana kita ada asah. Kita boleh jadi siapa saja melainkan benda yang haram dengan totok. Nak batu orang dan ada basic agama tak ada masalah. Dia menjadi penghibur, dia ada landasan dan sempadan. Dia jadi pemuzik, pemuzik dia adalah bukan untuk melalaikan manusia. Hmm, Nampak? Betul ha, Jadi yang salah Yang najis Ialah akhlak manusia yang kotor Perbuatan manusia yang tidak melek Wallahu'alam Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah ya ada soalan dia tanya kita tak? Muzik ada kan najis. Hmm. Tak penuh eh, kotak kita dalam jambang. Zizat. Bagi tambah. No dalam tanda awang. <laughs> Bagi tambah tak ngak. Kita nak kemah, kemah. Kan? Ah, oh. Kemah. kemah sikit. Ne. Kan? Okay. Jadi, jadi bising. Dia pula. Oh. <laughs> Tadi jumpa belakang tu. Oh. Dia kata, nak, saya dia kata macam, dia, dia lah, dia. Hmm. Nampak macam ke imam muda dia kata. ya <laughs> tapi hampir sama ya mukanya ya. Hmm. Jenggot-jenggot. Tunggu-tunggu orang kata, orang tak kata. Oh. Dia kata dia. Kita kata tak jadi tak apa jadi Imam Muda kalau tutup Muding Sabah. Oh. <laughs> kita tengok dah cermin lama ni, mula-mula cari Imam Muda tengok lama sikit macam nepa sat. Adalah mari sikit. Hmm. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan kelima Ustaz eh. Kau oh, ni pelik sikit lah. Kita baca letak dia dua tiga kali kita baca Ustaz. Soalan dia berbunyi. Hari tu saya bawa kereta melalui highway LPT. Uish. Saya tembol laju sebab tak ada orang masa tu. Meta kereta saya 180 km per jam uh. Tiba-tiba ustaz potong saya berdesuk macam pelesik <laughs> Bawah sekali tak? Oh. Jadi soalan dia Berapa meta kereta ustaz? Aduh, ini anak muda ini ya Kasih soalan ini cuy pelik banget ya. Bawah sekali ni. Hari tu, eh, sekali lagi saya ulang. Hari tu saya bawa kereta saya, kereta saya melalui highway LPT. Bikin pusing. Saya tempuh laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km per jam. Tiba-tiba ustaz potong berdesuk macam pelesik. Berdesuk macam pelesik? Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz masa potong kereta saya tu? matematika sini, matematik ini soalan. Ini nak mampu aku. <laughs> Ada juga soalan gini. Aduh dah. Apa sih? Soalan aduh. Pusing ustaz. Nak jawab aku mana eh? Dia lari 180 kita potong lagi. Berapa meter ustaz? Meter saya se. Apa? <laughs> se tu. Eh? Ha. Se, se. Cuma dah kalau tak ada orang. Jadi orang kebo, duk kena sama sama ekor. Nak. Ha, kakang siapa surat? Kakang siapa surat? Jadi orang kata ustaz gini, deng lapu tinggi lari lebih pada 180. Dak kena sama. Jadi dah 300 duk pergi dia. Baik kita wis sejik. Nak. Ha, kita pun tak ada orang nak buka lampu 203 204. ha, kalau tak ada orang. Ha, kalau ada orang baru 400. <laughs> ha. Dia pun dia ingat dia laju dah baru. <coughs> Jadi tak ada orang tak boleh. Neh, tak ada orang, saya sekala. Ha. Sebab kalau satu hak kita kena surat. Satu pak satu. Baru ni kena 81 km sejam. Kerana di sini 70. <coughs> Ada gambar muka kita. Ada gambar muka pula ni. Oh. Kena lajulah maknanya dia sat. Sekejap je. Oh, Sekejap eh. Daripada KL Terengganu je. Oh. LPT, <laughs> LPT. Ah, uh, LPT. LPT. Yeah. <laughs> Ada juga soalan itu. Ada soalan itu kok, pelik ah. ustaz. Hmm. Tapi sebuah kita slow je. <laughs> No, ajuannya biasa je. Hmm. <clears throat> Okey, cuy, istirahat dulu cuy ya. Kita ini masih ada nih. Sudahlah. Nih, ini cuy. Ah. coklat. Hmm. Nak soalan seterusnya tak? Boleh. boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu saya dengar dalam YouTube, kodoh <laughs> YouTube eh. Ustaz kata kalau isteri solehah akan nyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Saya ulangi. Hari tu saya dengar dalam YouTube, ustaz kata kalau isteri yang solehah akan menyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Doh kalau suara isteri dok sedap, kena nyanyi juga ke? <laughs> Entah soalannya. Entah soalannya. Pelek soalan soal. ah. Waktu memang ada kita kata sungguh. Ya sebenarnya bukannya wajib suami isteri itu menyanyi. <laughs> Iya. Tapi wajib maknanya menghibur suami. Ah, menghibur ya. Sama ada hibur tu dengan senyum. Hibur tu dengan menyanyi. Hibur tu dengan kalau kat dulu-dulu dia bersyair. Nak Ah, syair. Dia bersyair. Syair. Suami syair. nak tidur tu dia ber, baca syair, baca gurindam, baca sajak. Ya, Ini cerita ya, dulu-dululah. Eh? Ha. Mana cara beginilah mana mengeratkan nak ha, hubungan antara ya, suami isteri. Betul. Kasih sayang. Sebab kita nak dengar lagu kalau mana orang puang lain, hebat mana pun suara dia. <laughs> Nak, dia bukan penghibur kita. Penghibur kita isteri kita. Ah, Okay. Dia yang basuh baju kita, dia yang beranak anak kita, betul, betul. dia yang sedia makanan kita, yang sapu eh, pakaian kita, di rumah kita dia dia sapu dia bersih apa semua itulah penghibur nombor satu. Nah, jadi setuju saya. Dia tanya dah kalau isteri suara dah sedap, kena nyanyi juga. Tak ada masalah. Suami bukan nak suara sedap. Kalau suami nak suara sedap, disuruh orang lain nyanyi. Yeah. Nah, dia beli CD, dia dengar yeah. tapi dia nak dengar suara isteri dia. Nah, sejelek bukan, apapun nak gitu. Sedap, ya. Nak suruh nyanyi. Kerana nyanyi kadang-kadang isteri nyanyi. Kita rasa seronok. Walaupun tak sedap tapi suka tak? Suka. Kangen, kangen. Kita nak tidur ha, dia duduk atas kepala katil nak belah belah pelaya pula hidung kita. <laughs> tak? Dia pun nyanyi empat belah melintang jalurmu. Faham tak? ha. <laughs> ha. Dia tak sedap pun. Jadi dak sedap pun bini kita. Dak comel pun bini kita. Ya, kalau sedap bini orang, anak orang. Nah, ha, jadi kalau suami, suami ni kita orang puan bila kahwin, kita ni adalah nah, ha, maknanya penghibur dia sama ada dengan senyuman ya. atau gaya jalan kita isteri dia jalan je itu yang akan kita, kita itu yang akan kita oh, kangen ni ceritanya cik dia tengok isteri dia jalan lembek lutut tadi dah <laughs> Memang MC yang lah itu, tak pergi kerja. <laughs> MC. ha, ah, tu isteri yang pandai. Isteri MC. Nak. Tapi kan ha, tu, tapi biasanya tak pandai. Dia jalan luar kalau dia masuk jabat baru dia jaga lakah, catwalk. Gini kaki. Jabat. Depan depan suami ni. <laughs> Elephant walk. <laughs> Ah, ha, tak? Ha. nah. Ha, jadi Diri seorang perempuan, diri seorang isteri adalah hiburan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, hiburan suami dia. Suami dia suruh cakap, biarlah cakap itu menghiburkan suami. Suami suruh menyanyi pun, nyanyi yang itu menghiburkan suami. Nak bahkan apa benda yang dia buat, dia akan menggembirakan suami. Biar suara tak sedap pun. Tapi isteri kita yang mengeluarkan suara, bila isteri kita, maka dialah yang paling terbaik di dalam alam ini kerana kita suami dia dia isteri kita wallahu a'lam betul betul ustaz tapi saya tak tahu saya tak kawin lagi <laughs> ah. <laughs> tapi betul lah tu betul ustaz kata dia hmm. <coughs> sampai sekarang juga belum, lagi apa season belum ah. <laughs> ni ke cuy betul kan yang muda nikah hari Bala curhat Bolong orang mak hmm. Dia mau bolong. Dia nak buat sedak sikit sah. <laughs> okay. Oh, oh. Nak buat jahat lagi kena. <coughs> Okey. Soalan seterusnya Ustaz, eh? kita terus dengan soalan seterusnya. Ada orang kata hiburan itu melalaikan. Ha, sebab betul. tu haram. Apa pendapat Ustaz? Dalam Quran ada menjelaskan bahawasanya kebanyakan hidupan ini adalah permainan dan hiburan. Bukan menunjukkan maknanya haram tetapi manusia memang suka kepada hiburan dan permainan. Betul. Kalau main memang suka. Cuma Allah jadikan kita bukan untuk main. Jadi kita bermain untuk menghilangkan kelesuan hmm. ataupun resah yeah. ataupun boring. Yeah. Itu kita bermain. Nah, ya, hiburan. kalau kita main bola dari subuh sampai tengah malam, tak ha, ah, jadi itu. Enggak. Nah, ha, kita bekerja boring kerja petang main pipong. Nampak? Padang main pipong. kita boleh slow-slow lah. Tapi Biasa tempuh lalak Allah. Oh, eh, eh, kosong eh. <laughs> ah. Bermain, berhibur. Waktu hibur Islam ni bukan agama menghalang. Dia agama mendidik. Hmm. Ah, Hiburan lagu ni. Pesing gini boleh. Jangan siapa gini. Sokang gitu lah. Ha, kalau sokang macam ni. Bukan Islam datang dia menghalang. Ha, ni dah leh, dah leh, dah leh, dah leh, dah leh, dah leh, dah leh, dah leh. Dah leh, semayang lakat puasa, lakat puasa. Ha, takkan berkembang Islam. Betul. Nampak? Berarti kita tengok apa yang telah dicipta oleh maknanya pakar-pakar Islam daripada zaman mana ke gemilangan Islam dulu sekarang barang-barang ciptaan Islam ada di mana-mana di hospital NASA pun nak diguna barang ciptaan orang Islam maknanya Islam ni bukan agama dia sekat Islam agama mendidik jadi hiburan benda yang dibenarkan cuma kita tak pandai nak kawal diri maka jadilah hiburan itu melalaikan. Nampak? Ha, jadi lain kata arak, ha, arak tak ada lah. Bukan Islam datang ha, arak ni masa ni tak boleh minum. Kalau nak minum ha, jangan banyak sangat. Ha, tak. Ha, tu memang tak boleh. Yeah, ya. Tapi yeah. kalau hiburan <coughs> dia bukan haram totok dia gitu. Dia kalau haram aridi. Dia mari ke diam. Asal tidak dulu. Lepas bermain tidak salah. Tapi ingat Allah cipta kita bukan untuk bermain sahaja. Gitu juga dengan hiburan. Hiburan tidak salah. Tapi kita ni tujuannya illa liya'budun supaya mereka menjadi hamba-hamba aku yang soleh. Maka hamba-hamba yang soleh bukan mesti baca Quran pagi pagi petang. Dia boleh berhibur sekejap untuk menghilangkan penat. Ini kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kita cipta hiburan, kita kawal hiburan. Apa jua biar lillah kerana Allah. Bila kerana Allah macam yang kita buat malam ni, hiburan bukan benda yang haram. Nah, tapi hiburan hanyalah selek satu benda yang di samping kehidupan kita tidak boring, tidak terus dengan satu benda saja, maka kita dihiburkan dengan halwa telinga ataupun dengan pandangan, maka jadilah hiburan ini kerana Allah. Bila hiburan kerana Allah, maka tak ada dosa melainkan pahala semata-mata. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mana lebih kurang kita juga tadi ustaz ke? Eh? Ha maknanya. tanya, ya, tanya. Tak <laughs> kita rasa semangat nak main gitar. Kita tengok gitar Syang kami Kazim hari. Eh, ada bira tu. Gerang-gerang tengok Ustaz eh. Dah apa tu kita ok lu, kita main kat gi. <coughs> Ya, Tapi sedap cerita kahwin tadi Ustaz tau. Oh, sedap. Kau ketol lutut tu. Oh. Dah Ustaz kata bini tadi. <coughs> Siapa dia menang malam? Uh, Osbong. Eh, Osbong. Eh. Oh. oh. Tengok kau pergi kedai makan nampak benda Maharaja Lawak apa? Eh? Maharaja Lawak Mega. Tak, saya pergi kedai makan. Tengok Unde main pula gini. <laughs> Tak pelakon sikit. Tak pelakon. Lah. Tunggu. Ha. Dulu rancangan lawak jenaka dia ada kat nak rasa nak suka tau. Ha. Ni dok jadi macam kita tengok dah buat apa bodoh ni. <laughs> Hancur season. Tapi bila kita keluar tu kelakar lah Ustaz. Ha, tu dia. Nampak. Ha. Kita keluar je kelakar nah. Hmm. <laughs> dia tanya saya tadi malam ni nak cakap KL ke cakap Terengganu oh. Eh. ha dah kita orang Singapura kan <laughs> kata mu nak boleh sakit mu cakap KL lah ni <laughs> Tapi di sini <clears throat> Ustaz tak sepenuhnya bercakap uh, <clears throat> pakai bahasa ini ya. Kelantan ke Terengganu kayak hampir sama sih ada juga ini ya di diisi dengan uh, bahasa me, memang bahasa-bahasa ini uh, uh, selangor bisa dikatakan selangor bahasa ini cuy bahasa ini Melayu lah ya soalan yang sering saya dengar soalan sebenarnya oh okey <clears throat> dalam satu VCD ho cakapkan VCD. dalam satu VCD oh kan kuliah ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib pakai tudung lepas tu VCD saya sakup tak boleh main dong <laughs> Oh. Tolong jelaskan boleh ke tidak? Halo, halo. Ah. Dalam satu VCD kuliah, ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib memakai tudung. Lepas tu VCD saya sakuk tak boleh main dah. Tolong jelaskan boleh ke tidak ustaz? Maksudnya ini soalannya itu maksudnya soalannya itu harus di disambung lagi gitu ya sebab PCD di rumahnya itu tak boleh ini lagi gitu cuy tapi kenapa harus curhat gitu <laughs> Oh dia dengar saya kata orang puan tak wajib pakai tudung Lepas tu BCD lekat oh. Hmm. Dia beli hot pirate ni eh. Pesengang tak? Ha? Pesengang ni? Hmm. Dek pun pirate juga kok <laughs> Memang betul lah. Banyak tempat dah saya mengajar orang puan tak wajib pakai tudung. Hmm. Ini, eh? ha, tak pelik. Inilah ni benda yang normal, tak ada pelik. Memang betul pun. Kerana orang perempuan ni wajib tutup aurat. Ya, betul. Bukan wajib pakai tudung. <laughs> ya, faham baik. Tutup aurat bukan wajib pakai tudung. Okey. Hmm. Jadi kalau pakai tudung, lo lo, lo, lo dalang aja. Jadi kok ha. Dia lah ni pakai tudung ni Beloh sampai lah kat peha pakai tudung Sebing, Dah. sebing ha? Sebing Sepe oh. Sepe <laughs> Sepe Hari tu kita pergi dekat Jaya Dia pakai tudung comel dah lah jaya, Tudung jaya. ni tu tudung labuh sikit lah ha. Ini turun gitu Yalah beg kecil apa semua Pakai baju pink hmm. Kain hitam ha, Kata bagus budak ni muda lagi umur dalam 17 18 pakai tudung dah. Hmm. Nak. Ha, muka lawa pakai tudung. Bagus ha? hmm. Tapi bila dia sapa belakang kita pusing belakang beluh kat beha. <laughs> Oh. Ada nombor telefon tak? eh dah dah. Mungkin <laughs> Kita nak potong tegik semua. <laughs> gue suka season ini dia tuh dimana mana pun ya kalau dia mengeluarkan lawakannya itu memang berciri khas cuy inilah ciri khas season pakai tudung tapi belah peh ha ni sebab tu dah tak wajib pakai tudung wajib tutup aurat ya betul dia pakai baju kurung pakai kain pakai seluar pakai belah rambut tak pakai tudung tak apa sebab tudung kepala tu wajib bukan pakai tudung tu wajib mana menutup aurat Nah, dia ambil baldi sekut buat mata sikit. Jalan, tak ada masalah. Tutup aurat tu wajib. Ha. Tu lah. Ha. ha. Tudung sakit boleh kot kalau nak buat gitu tak? Ha, bu, tak ada, tak ada orang suruh tapi nak buat tak ada masalah. <laughs> Jadi nak faham maknanya bukan nama tudung. Bukan nama jilbab. Bukan nama sarung. Neh? Ha, waktu itu kalau pakai jubah nak tapi tak tutup aurat. aurat. Haram pakai seluar ya. tutup aurat. Pakai skirt tutup aurat. Gua ni pula pakai jubah tak tutup aurat. Dia pakai jubah stres ketak. Hmm. Jubah tu kain stres. Jenis nipis, dah lah nipis stres pula. Nampak betul 34 27 60. Nah. Tapi nama jubah busana muslim tetap haram. Kerana dua peraturan tutup aurat. Yang pertama tak nampak tubuh, oh, yang kedua yang bentuk ya. ditutupi. Hmm. Tapi umat Islam di Tajikistan, di utara pergunungan, perempuan dia pakai skirt. Hukumnya harus. Sebab bawah ada kasut kulit tinggi. Pakai skirt, ha, tu faham. Eh, mana pakai skirt pula? Ha, skirt tinggi, pakai ni. Sebab pergunungan, takkan nak ke kemaratung <laughs> orang gunung. Walau telogoh gitu. Jadi kasut kulit dia tinggi dan di skirt dia sekat lutut. Nampak? Tak nampak bawah ditutupi oleh kulit bulu, atas pakai skirt. Nama skirt tapi tutup arak. tak? Tutu alah ni dah kita faham bukan nama nah ini banyak eh bas kata macam medah tapi nampak juga oh, jadi pakai tudung atas lengan pendek lengan hmm. pendek pakai tudung ni ini banyak lengan pendek kat ni nak naik kereta boleh tahan kira naik bas oh, naik bas pula kalau duduk dah berdiri pegang gitu nah nah kita duduk main iPad sebelah ada nah nah tolong tolong ulu tiok dia <laughs> Wallahu a'lam. Hidung pula macam kita sat kau. Deras apa bau. Wah, mari kau. Aduh lah. Hmm, hmm. Ini ini ini saya uh, pertanyaan-pertanyaan saya dari dulu banget, cuy. Karena sebab mak cik saya setiap pulang dari Malaysia itu selalu begitu menggunakan uh, apa namanya? jilbab panjang. tapi lengan lengan pendek gitu cuy jadi saya tengok di Malaysia memang ada ya saya berapa kali melihat video apapun itu di sana masih berlaku gitu cuy Gak tau. eh, itu yang jadi bahan pertanyaan penting buat saya cuy ya saya tertanya-tanya dan Ustadz jauh seperti ini kayaknya Ustadz memang tidak membolehkan gitu ya karena ya tadi yang di atas bas itu cuy itu pertanyaan saya sudah lama akhirnya Ustadz bisa menjawab itu cuy ya main skinya main bau dia oke okay, jadi <laughs> wow pemain IP adalah <laughs> ah, wah udah selesai oh ada part 2 ternyata yang dibagi nih cuy aduh oke okay lah nanti kita lanjut lagi cuy part keduanya cuy Oke cuy, ternyata ada dua part ya. Di sini ada videonya ada dua cuy ya, yang saya simpan dari kemarin gitu cuy. Ada dua ini yang part pertama dan ada lagi yang part kedua cuy. Insya Allah saya akan buat lagi yang part kedua cuy ya. Kita lihat dulu. Intinya mulai dari awal video ini sampai akhir ini saya mulai ini cuy. Saya kayak mahir banget gitu ya untuk uh, menerjemahkan atau mendengar uh, Ustadz bercakap itu memang asli 85% eh, saya paham gitu cuy ya. Berarti saya sukses ya. Berapa hari saya tengok video-video ustadz belajar sikit-sikit akhirnya saya uh, memahami gitu ya eh, bahasa-bahasa uh, yang cukup uh, sulit yang ada di Malaysia gitu cuy. Oke, yang saya suka dalam video saya kali ini cuy adalah banyak banget pengajaran yang saya tahu cuy. Selama saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat memang banyak-banyak juga etika attitude yang saya pelajari banyak banget yang saya dapat dari ustaz dan di ustaz Azhari Durs ini saya lebih apa namanya lebih ingin belajar lagi tentang agama Islam yang sebenarnya gitu cuy ya karena setiap ustadz itu punya karakternya masing-masing cuy ustadz Syamsul Debat itu memang uh, dia ahli dalam bermotivasi gitu ya keluarga pekerja pekerjaan uh, anak pokoknya banyak banyak hal yang di kehidupan sehari-hari kita gitu cuy ya. Dan kalau Ustadz Asari Idrus itu lebih ke memang ke agama gitu ya, agama Islam yang sebenarnya cuy. Banyak yang saya tahu di sini cuy, banyak pengajaran yang saya tahu tentang haram atau tidaknya suatu kegiatan atau suatu kayak contoh ini tahun baru gitu cuy. Apakah haram kita merayakannya ternyata nggak terlalu ini cuy ya cuman berlebihan aja gitu ya apalagi main kembang api gitu ya caranya saja gitu ya kalau mengucapkan selamat mungkin nggak jadi masalah gitu cuy tapi kalau merayakannya berlebihan nah itu yang sudah maksudnya melewati batas gitu cuy ya oke sekali lagi kalau memang suka dengan video ini silahkan bantu like nya dan tinggalkan komentar di bawah cuy bagaimana pendapat korang dengan kolaborasi antara Zizan dengan Ustadz Azhar Idrus ini cuy sama-sama dari Terengganu dan dari segi muka juga saya pikir hampir sama gitu cuy ya mungkin yang membedakan itu cuman matanya saja gitu dan eh, jenggot dari Zizan itu agak sedikit aja ya kalau Ustadz besar gitu ya panjang gini dan sebelum saya pamit, kalau memang saya ada kekurangan tolong dimaafkan cuy ya. Sekali lagi tolong dimaafkan. Dan kalau korang punya requestan-requestan tentang Ustadz Azhar Idrus, korang bisa komentar di bawah. Ya, simpan di komentar atau kirimkan videonya di TikTok bisa, di Instagram juga bisa.